<laughs> 風感じるなうわ来た怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖いちょっと宇宙に行きたいと思いますすごいっすねうわすげえうわ来た怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖いおいいるよここで戦いたくね怖い怖い怖いおお うわでっけえの来たよおめっちゃ楽しかったですねすごかったのは照準をここで合わしてこうやって見るともうここに 的があって今までと比にならないこう見てなきゃいけないから自分でどっから襲ってくるか今カメラ回ってるんで僕もちょっとね気が張ってるからこれ自宅だったら結構ビビりますよね <laughs> 本当にこうやって人に見られてないとこでやりたいって改めて <laughs> 一人でワーキャー言いながらやるのも本当に楽しみですねああ <laughs> おおすげえ とにかくすごいですね風も感じるし日の光も感じるし光を感じるっていうのが本当に新しい体験ですよねそれはやっぱ脳が錯覚するんだと思うんですよね本当に気球が飛んでてもう山々が広がっててカーブを曲がったら日の光が差し込んできて日の光を浴びてることによる気持ちよさでストレスが解消されていく感覚がやっぱりあるんですよね車の内装も 匂いまで感じるような単純に運転してるっていう感覚が普通にそういう感じだったんでそれが多分一番普通じゃないってことなんですけどねこれきっかけでだから車好きになっちゃったり、ね、若い人とか少年がそれをやったらそういう仕事に就いちゃうかもしれないじゃないですかそれぐらいの本当に人生って言っちゃったあれだけど人生において影響を与えかねないですよね ちょっと次元が違うんだなっていうのが改めて分かっちゃいましたね。プレイステーション